This futuristic EV concept is Toyota's vision of the future of driving. With Generation Z, who have grown up with the internet as the target audience, the whole body and interior is an internet-connected display. 通常は外の景色が見えてます、ね、でそれに、えーと、と AR 表示ということで予防安全の、えー、要素ですとかいろんな、えー、情報がウィンドスクリーンにプラスアルファで映されるというようなことを想定しています。 ネットネイティブって言われる世代の方たちが車を持てるような時代だった時にあのどういう価値を車が持たなきゃいけないかということで、えどちらかというと車側からアプローチするんではなくて彼らの、え趣味思考みたいなところをきっちりと抑えた上で車じゃないところから、え切り込んでみようっていう発想で考えた車になります。 The Toyota V software for driving control and multimedia is updated continually online. By connecting to nearby cars and to satellites, you can communicate with other friends' cars, blind spots at intersections can be perceived in advance, and the car is able to drive itself to destinations. 自動運転ということを少し頭に入れておりまして、え行動の中でも自動運転レーンというところに入った時には、え自分の持ってる、えハンドルを手放しで、え操作ができるというような状況において何が、え手放し運転の中で楽しみとして我々からこう作り出すことができるかということでいろんなデバイスを考えています。例えば映像を一つ作ったんですが そのモニターと、えー、実際に走る走行シーンをバーチャルレースという形で楽しめるんではないかなということでゆっくり走りながらも映像だけがこう速く流れることによって視覚的なあの体験が今までにないものを得られるんではないかということを考えています。